bomba está en el Esa bomba está en ría. estamos aquí concentrados, convocados por el de Cidán de Emergencia para denunciar y rexeitar a entrada hoxe pola mañá de un novo gaseiro cargado con máis de 50.000 toneladas de gas natural licuado no interior da Ría de Ferrol. É a primeira vez que un gaseiro suministra gas obtido polo método do fracking e procedente de Estados Unidos nocivo y pernicioso porque utiliza grandes cantidades de agua o que echaron a fractura hidráulica contaminando os acuíferos y dañino para a salud. Con esto, Reganosa en no caballo de Troia, polo cal intentan soslayar a legislación medioambiental dos países europeos e para impoñer ese método de obtención dañino para o medio no conxunto dos estados europeos. Hai que decir, ademais, que a planta de gas de Reganosa é unha instalación ilegal e así o determinou en dúas sentencias recientes, tanto de marzo como de abril, o Tribunal Supremo, determinando a ilegalidade tanto da autorización administrativa previa como de ejecución do proxecto. O que sería normal que un goberno en funcións despois desta sentencia determinar a paralización da actividade desta instalación porque carece con calquera autoridade para funcionar, pois non. O que fai o goberno do señor Rajoy, un goberno en funcións, é decidir que non se lle aplica a legislación medioambiental a esta instalación e, por tanto, que queda exenta. O que quere decir saltarse a legalidade, saltarse a legalidade medioambiental e desacato á sentencia do Tribunal Supremo. Por esta decisión retrata moi ben a este goberno corrupto, o goberno do señor Rajoy, un goberno corrupto, igual que el goberno de Feijó, igual que o goberno de Feijó, que desde fai 16 anos veñen mantendo a súa relación con esta instalación ilegal participando no seu accionariado, precisamente para cumplir coa impunidade desta instalación. Unha instalación supón que aos ciudadanos deste Estado nos cobren as facturas da luz, da electricidade,